Сказна за лебедот од Десанка Максимовиќ. На врвот на планината живеела Снежана, кралица на зимата. На нозете имала чевли од сребро. Била нагрната со бела наметка, попрскана со снежни звездички. На главата носела круна од мраз, која се прелевала во безброј бои на сончевите зраци на кралицата на зимата не е било студено на врвот на планината. Спиела во снежно гнездо, се тркалала по снежните намети. По езерото се возала качена на некоја црна птица со тажно наведната глава. Бидејќи Снежана била многу мала, можела сосема удобно да седне на неа. На езерото доаѓале и други птици, диви патки и гуски, но тие биле многу мали, за да можат на малечката кралица на зимата да и служат на место кајче. Снежана често се прашувала зошто е тажна црната птица, зошто секогаш главата ја е наведната, па ја запрашала. Мое црно кајче, зошто си секогаш тажно? Како знаеш, моја кралице, дека сум тажна, ти пеам пливајки по езерото, кога ќе те здогледам на брегот, ти мафтам со крилјата, одговорил лебедот. Тажно си, тажно си, мое кајче, секогаш тажно ја наветнуваш главата и гледаш во водата. Кажи ми, што темачи, може би ки ти помогнам, рекла Снежана ама птицата не одговорила ништо. Само повеќе ја наведнала главата и запловила побрзо. Снежана тој ден не сакала повеќе да ја мачи со прашања, ама во себе цврсто решила да ја дознае тајната на црната птица. Секогаш скришно ја наблюдувала црната птица од своето снежно гнездо, да види што прави кога е сама, Така, после неколку дена, забележала дека птицата уште повеќе ја наведнала главата, како да ја гледа својата слика во водата, и плови полека, полека, човек би рекол дека не се мрда. Само кога на неколку мига Снежана ке го свртела погледот на друга страна, ке забележала дека птицата малку се поместила од местото каде што би Снежана брзо се спуштила од своето гнездо до езерото, па повторно ја прашала. Кајче мое црно, кажи ми зошто си тажно. Јас сум кралица на целата оваа белина, кралица сум на зимата и на снегуките. Зарем не веруваш во мојата мок? Ајде, повози ме по езерото, па ке ми ја кажеш својата тајна. Птицата тивко допловила по мирната површина на водата, без да направи ни едно бранче. Го пружила своето крило и кога снежана седнала на него, отпловила полека кон средината на езерото. Околу нив се било бело, се белееле гранките и стеблата на дрвјата, се белееле облаците на небото, белеле и вевериците, што од време на време скокале од гранка на гранка. Блескала од белина и снежана, кралицата на зимата. Мала кралице, премногу сум возбудена и не можам да ти кажам што ме мачи, најпосле прозборела птицата. Ама вечерва дојди повторно на брегот, па ке слушнеш. Цел ден Снежана била немирна и едва и чекала да падне ноги. Кога се стемнило, отишла на брегот на езерото, каде што црната птица веќе чекала. Скриена во ноките, тивко и се исповедала на кралицата на зимата. Се околу мене е бело, и дрвјата, и небото, и зверовите, и ти, мала кралице, Само јас сум поцрна од ноќта, затоа ме мачи тага. Кога го слушна тоа, Снежана радосно рече, «Штом ти е тоа единствена мака, кајче мое, немој да се грижиш, ке направам и ти да бидеш бело» заплови вечерва на средината на езерото и чекај. Потоа кралицата отишла до ледената кула, меѓу карпите, каде живеела сребрената звезда, мајката на сите снегуки. Можела да и заповеда, ама сребрената звезда била многу, многу стара, па Снежана поради тоа милно ја замолила. Добра снежна звезда, ти што на мојата мајка ја ткаеш облеката, испрати вечерва на птицата која стои направи утре да се разбуди целата бела, како снегот на мојот престол. Така молела Снежана, а црната птица возбудено чекала насред езеро. Кога околу полнок сонот ја совладал птицата, таа ја положила главата на своето крило и останала неподвижна. Истиот час паднале јато снегуги и целата ја покриле, па за час станала бела како снегот на престолот на кралицата на зимата. Следното утро Снежана видела како по водата плови бел лебед, прв на светот. Потоа други се раѓале и умирале, но тој првиот уште и сега живее и по истото тоа езеро ја вози Снежана, кралицата на зимата.